seni men sog'inganda gitaramni sozlayman ko'zlaring namlanganda senga qo'shiq kuylayman men seni sog'inganda jonim seni eslayman shirin shirin so'zlaring erkalashing qumsay seni men sog'inganda yoningga borsam deyman ko'zlaring qunaganda erkalab yursam deyman men seni sog'inganda ko'zlaring ko'rsam ko'chada o'tolmayman güzelim, seni ko'rib qolsam men so'zlamayman so'zlarim bugun katta ko'chada o'tolmayman güzelim, seni ko'rib qolsam men so'zlamayman sözlerim. mahalanga o'tsam kech derazangga tosh otsam shirin uyquda uxlaysan meni sira o'ylamaysan tong otsa ham uxlamay seni jonim olayman ko'zlarimiz nur yonsa ko'zagimda seni ko'raman yong'oq daraxt tagida seni o'ylab ko'tarman sado bermasang hamon uyga qaytib ketarman derazamdan mo'ralar bardoshida sanayman elba oshiq yorgina ketishingni istamayman bugun katta ko'chadan o'tolmayman go'zalim ko'chadan O'tolmayman go'zalim Seni ko'rib qolsam men So'zlamayman so'zlarim